αισθητήρα απόσταση. Πατάμε A για να τον ενεργοποιήσουμε. Μετακινούμε το όχημα κοντά στον κάδο. Βάζουμε τον κάδο μέσα στη σκάφη και αυτό ξεκινάει αυτόματα. Αδειάζεται στον κάδο και ακούγεται ο κατάλληλος ήχος και επιστρέφει στην αρχική του θέση απομακρύνουμε τον κάδοπο και συνεχίζουμε το ταξίδι μας. Αυτή η κίνηση του μηχανισμού αποκονίζεται και μέσα στο πρόγραμμα Scratch. Παρόμοια, αν παρακάτω θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τον χειροκίνητο τρόπο, τον αισθητήρα κλίση πατάμε κενό για να σταματήσει προσωρινά το πρόγραμμα και ξεκουμπώνουμε τον αισθητήρα απόσυσης και κουμπώνουμε στην ίδια θέση του χάμπου τον αισθητήρα κλήσης. Πατάμε το D για να ενεργοποιήσουμε τον αισθητήρα κλίσης όπως το έχουμε προγραμματίσει και στη συνέχεια μπορούμε να μετακινήσουμε τον μοχλό πάνω ή κάτω για να σηκώσουμε ή να κατεβάσουμε τον κάτω. Μέσα στο πρόγραμμα φαίνεται πάλι διαδραστικά η του μηχανισμού ανύψωσης. Αλλά έχουμε και, ένα, ε, αλλά έχουμε και άλλον έναν μηχανισμό ασφάλεια. Αυτό που εξηγήσαμε παραπάνω, ότι δεν μπορούμε να πάμε πιο πάνω από όσο πρέπει ή πιο κάτω από ε, εκεί που επιτρέπεται.